El 15 de desembre és un dia especial per la Universitat Autònoma de Barcelona. La Marató de TV3, aquest any, busca recaptar fons per lluitar contra les malalties neurodegeneratives i la UAB ha organitzat una cursa per aportar el seu granet de sorra. A les 10 del matí, al punt de sortida ubicat a la Vila Universitària, van començar els preparatius. A més d'enllestir tot el circuit de la cursa, també es va muntar l'anomenada Fira d'Entitats, que pretenia conscienciar i sensibilitzar sobre les malalties neurodegeneratives i donar a conèixer aquelles associacions i fundacions relacionades. Arribada l'hora, la cursa va començar. Més de 2.000 participants van recórrer la UAB per dos circuits diferents. Un primer recorregut de 6 quilòmetres i un segon, pels més valents, de 10. Participants de totes les edats van mostrar la seva faceta més solidària i, a més, ho van gaudir fent exercici. Vens aquí, tu passes bé, fas esport i a més a més saps que tot el que poses de diners és per, per ajudar. Promoure l'exercici físic i a més per una bona causa ha estat, ha estat molt guai. Home, jo crec que està molt bé perquè a part de doncs, una cosa que ens agrada a tots els corredors que es participen en curses així populars, també contribuïm a una bona causa que és la Marató de TV3, no? y creo que está muy bien la, propuesta y tal. Fantástica porque, bueno, ya que Barcelona ahora es una ciudad en Europa, creo que es las que más corremos, el deporte del running está, bueno, has visto cómo está, todo el mundo está corriendo, mañana, tarde y noche, pues me parece fantástica y aparte si es una buena causa como esta, contra Alzheimer y el Parkinson, mucho mejor. Sí, yo creo que es maco que venga mucha gente a, a donar suporte a esta causa y pues, todos juntos para poder contribuir. Bueno, está muy bien porque es una manera de participar de una manera diferente a la maratón Entren més ganes de participar sí. si es fan coses diferents. Bueno, és una iniciativa que tot el que sigui eh, diners destinats per les eh, malalties degeneratives, lògicament eh, és positiu sempre. I a més, eh, tot el que sigui córrer, fer esport, més encara. Que els corredors passessin una bona estona no significa que la cursa fos fàcil. Home, hi havia alguna pujada una mica, una mica malparida, eh, la veritat. Hi havia alguna pujada que, que ho notaves. I també les baixades, els canvis de pujada i baixada, sobretot, són el que maten més. Hi havia bueno, alguna pujada, però sí. bueno, en general força bé. A veure, són 10 quilòmetres, no és una marató, però per fer-la així... No, està bé, està bé. La veritat és que es nota bastantes pujades, una mica trencacames, però bueno, està bé, la veritat és que val la pena. Ha sigut un, un bon diumenge. persones de l'àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona que coneixen de ben a prop les malalties neurodegeneratives també van participar activament a la cursa. Bueno, estoy contentísimo. La verdad es que Ha sido un día precioso, aparte de que nos ha acompañado el sol, pero sobre todo que ha venido muchísima gente, un ambientazo fantástico, la fira de entitats, con muchísima gente, con gran afluencia de gente interesada por las enfermedades neurodegenerativas, se ve la solidaridad de, de la gente, ha venido con, muchas ganas de contribuir y la verdad es que ha sido un día, bueno, está siendo una mañana fantástica. ¿Cuál también Eh, ara parlem amb els organitzadors i estaven dient que potser eren els 2.300, perquè realment s'han inscrit 2.144, però hi havia gent que ha vingut sense inscriure's i que hagi aquesta repercussió ha sigut brutal, vull dir, contentíssim. Crec que molt satisfactori i crec que la gent ha estat amatent el, el missatge i ha, i ha col·laborat en tot, el que, en tot el que ha pogut i penso que hem fet diverses, diverses coses i cadascú des de, la seva, des de la seva vessant i des del que ha pogut fer ha participat i és magnífic veure aquest ambient. L'organització ha sido fantàstica, la gent s'ha portat molt bé, la la és es que tot el mundo ha seguido las pautas que les hemos dicho, los voluntarios también han hecho un trabajo fantástico y, bueno, la verdad es que yo solo, vamos, solo me queda agradecer a todo el mundo y felicitar a todo el mundo que ha contribuido. La participación ha sido prácticamente un éxito, em, no esperaban más de 2.000 personas y porque piensa que las curses popular, si separamos las curses de Barcelona, eh, quasi ninguna arriba a, este, a aquest número de, de participants. A més a més, ha sigut una participació diferent perquè hi ha molts nens i a més a més jo crec que ha sigut la cursa que, que més participació de dones ha hagut. Em sembla que hi ha més dones, més del 50% que, que homes. Pensa que en la cursa que més participació femenina mm, hi ha és un 25% i nosaltres passem del 50%. O sigui, que ha sigut un èxit total. Quan van arribar els participants, va tenir lloc l'entrega de premis, tot i que la verdadera victòria han sigut els fons aconseguits amb aquesta cursa de la Universitat Autònoma de Barcelona, que seran destinats a la Marató de TV3 per l'investigació contra les malalties neurodegeneratives.